Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich habe eine Bitte an euch. Wie ihr vielleicht wisst, sind Janik und ich für den Webvideopreis nominiert worden. Wir wollen euch mitteilen, dass ihr ab jetzt über alle sozialen Netzwerke für uns abstimmen könnt, wenn ihr wollt. Instagram, Twitter, Facebook, E-Mail. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen wollt. Alle Links findet ihr in der Videobeschreibung. Danke, danke, danke. Eure Marmeladenoma und Enkel Janik.